je podijeljena u 100 izbornih jedinica. Stop! Šta sad ne valja? Nije 100, nego deset. A ovi iz Gonga e. Protuzakonito je glasovati u... Protuzakonito je glasovati više od jednom kao i u ime druge osobe. U ime druge osobe, kaže. Ali, ne to nije sve. I ove godine gongovi promatrači promatraju izbore. Da, da, promatraju, nema šale. No, niti to nije sve. A za dodatne informacije o izborima nazovite gongov telefon na 060 20 20 20. Ali, to nije sve.